Souda, Freiheit. Paradis Ausgeglichenheit. Vertrauen. Sicherheit. Le bien-être. C'est ça? Le confort. La famille. C'est la famille. La famille. Thuiskomen voor mij is uh, terug bij de familie zijn. home is identity, is a reflection of your value. Home is a feeling. Dire bien effectivement un espace un peu, un peu cocooning quoi. und ich mich wohlfühle. I feel as though I'm just in the right place. Moi tu miasto. Sonst peux me relaxer komplett. Hey, ich kann es mit meinen besten Freunden machen. Großartig fühle ich mich. das Gefühl von die Heise und zum Sport treiben ist sehr ähnlich. Finalement, ce que je ressens dans le sport, bah, c'est sentiment d'apaisement. Начин на живот, начин на изразяване. За мен спортът е свобода. Op je gemak dus. Ja, en dat is, sluit gelijk aan bij dat thuisgevoel. Мен тичането е начин на живот. Ja, mijn torno treks mooi tapada. En dat is voor mij wel echt als thuiskomen. Skifahren ist so etwas Wunderschönes. Das ist eben Freiheit. Gleiten auf dem Schnee bedeutet für mich Freiheit. I feel as familiar climbing my favourite route or pitching my tent to my favourite spot as I do at home. You have the feeling of home uh, at work when you practice sport, of course, if you consider the group as your family. You still like that. Ja. Meistens wirklich zu home.